ай мына ой собсон эле бала тұрбайбы эми экенин каяктан билесиңер силер көрүнө эле турбайбы могул жерде жип десе жип костюм десе костюм байлыкка карабайм бул үйдө деги бирөө байлыкка карайбы эжелериң деги карабайт экен сен деги карабайсың атаңда болсо байлык такыр карабайт айдаган <laughs> машиналарың болсо ошондо ким болуп иштейсиз <laughs> бизнесменмин да Başımdan aldavaş керек болчу. Ана эмне дейін? Асанбақты бір күн қалса не болмақ олай? Мейлі, бұл жаққа тостық дейді, анан. Қатташ деген бар, кейін қонақтар келсе қантебіз. Бұяқта бүгін закон жасалады. Бай мен сыйлы адаммын да. Бай ол Терес, смело. Адина башқа біреуге күйеуге тиіп жатыр. Ушуну айтканда келдим. Э, көтү күйөп брат. Э, конечно, күйөп. Алты жыл чогуу жүрдүк, элестет 6 жыл. Адина! Автобус ұлт болған. Балдардың мен біреуінде еркелеткен шын. Еркелеткен әлі бітті. Шаштарын бойып жетті. Шашпай несіңер да е? Деп қалады. Әлем не дейін? Бұл асамдақ біздікі емес. Аренда қалғандар келіп қалып бір дейін. Барым білем. сонымен болса биринчи миллионду тапкандан кийин эле кийинкилерин санабай калгам <laughs> эй нан менен же тоесуң